हाय फ्रेंड आज इस वीडियो में ब्याज निकालना सीखेंगे वो भी बिना फॉर्मूला के कैसे आसानी से निकालते हैं चलते हैं प्रश्न में बारह सौ पचास रुपये का पाँच प्रतिशत की मासिक दर से चार महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें तो कैसे करेंगे बिना फॉर्मूला के एक माह के साधारण ब्याज कितना देता है पाँच प्रतिशत एक माह के ब्याज कितना है पाँच प्रतिशत तो कितना वर्ष का भार करना होगा चार महीने का साधारण ब्याज तो चार महीने का साधारण ब्याज कितना होगा पाँच मल्टीपल चार कितना होगा पूरी प्रतिशत ये क्या है चार माह का साधारण ब्याज एक महीना के सातवें ब्याज कितना है पाँच प्रतिशत चार महीना के सातवें ब्याज कितना भर हुआ पूरी प्रतिशत ब्याज किस पर देता है साधारण ब्याज किस पर देता है मूलधन पर साधारण ब्याज किस पर देता है मूलधन पर मल्टीपल पूरी प्रतिशत भर कर लेंगे मूलधन कितना है बारह सौ पचास बारह सौ पचास का पूरी प्रतिशत कितना होगा भर कर लेंगे बारह सौ पचास मल्टीपल कूड़ी प्रतिशत बारह सौ पचास मल्टीपल कूड़ी प्रतिशत के लिए बाटे में सो दो जीरो नीचे दो जीरो ऊपर दोनों का गुना करेंगे कितना होगा गुना करने से दो सौ पचास रुपये बारह सौ पचास रुपये का पाँच प्रतिशत की मासिक दर से चार महीने का साधारण ब्याज कितना बार हुआ दो सौ पचास रुपये इससे और अच्छे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लिया है अगला प्रश्न क्या है पंद्रह हज़ार रुपये का चार प्रतिशत की वार्षिक दर से तीन वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें तो कैसे करेंगे एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है चार प्रतिशत एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है कितना है चार प्रतिशत तो कितना वर्ष का भार करना होगा तीन वर्ष का साधारण ब्याज भार करना होगा एक वर्ष का साधारण ब्याज चार प्रतिशत है तो तीन वर्ष का ब्याज कितना होगा चार प्रतिशत मल्टीपल तीन ज़्यादा होगा कितना होगा बारह प्रतिशत ये क्या है तीन वर्ष का साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज किस पर भार होता है मूलधन पर साधारण ब्याज भार होता है मूलधन कितना है मूलधन मल्टीपल बारह प्रतिशत मूलधन का बारह प्रतिशत भार करेंगे मूलधन कितना है पंद्रह हज़ार मल्टीपल बारह प्रतिशत के लिए बाटे में सो दो जीरो नीचे दो जीरो ऊपर काट देंगे दोनों का गुना करेंगे गुना करने से कितना होगा अठारह सौ पंद्रह हज़ार रुपये का चार प्रतिशत की वार्षिक दर से तीन वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा अठारह सौ रुपये इसी तरह कोई भी संख्या का साधारण ब्याज बिना फॉर्मूला के निकाल सकते हैं